Блять. Что же это такое? Блять! Пацаны! Он зашел туда, слева. Он зашел туда, в межсоставье. Ебать. Идите сюда, иди сюда. Там этот трон там. Вот он вышел. Нет. А там, конечно, Блять, вон там рыжик. Я не шел и смотрел. вон там посидим. А что, мне кажется, нужно отсюда... Мне кажется, нужно снова пойти заранее зачистить. Заранее, заранее, да. Сейчас они пройдут, все проскучат, и мы пойдем. Шумно, хуя. Хз, как вы, я хочу между вагонами пройтись. Но ну ты иди тогда с ними, я пойду так. Это вот этот, что ли? Да. Ничего себе. Почему уходим? Туда. Да ёб твою мать. Еще раз. Ваня, куда? Куда лезть? -то? Выйти. Выйти. А, а что там? Там, короче, Металлические ящики, которые на ней лежат. Если они даже стоять, забор не будет. А, ну тогда да, давайте тут. Давай. Давай, короче, залезаем, а уже сидим там, отсиживаемся. Ой, высоковато. очень тихо. Okay. Останься. Короче, сюда? Да. Нормас. Конечно. Ух, там рыжух-то. Сюда идите. Блядь, дерьмо, есть. Броница! Это сейчас будет. Помощник пойдет идет согнать. Чего? Помощник идет согнать броница. Вот, это только уже сейчас, как они вас остановят Давайте ну, резче, поезд уже стал. Куда полез? Надо было на ту сторону, потому что он в повороте Лезь нас туда, видит. Там собак. ты, ты... Следующая воскресенка уже или Да, еще? ну почти. Там еще это да, виноградовая. Да, винограды. Дрон, ты не поедешь? Только подожди, не беги, он может полить из кабины.